consideration ni adalah kita kena build relationship dengan klien kita Assalamualaikum apa khabar semua hari ini Yasin bersama Eri Aizat ingin berceritakan tentang FBS so harap semua duduk rumah sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19 ok baru-baru ni kek okay kluster Sivanganga apa Sivanga dekat Jitra dekat kawasan tu naik mendadak so bagi Yesi si seriau sangat-sangat hopefully siapa yang ada kontak rapat dengan kluster tu tolong-tolong pergi klinik supaya kita boleh putihkan rangkaian COVID-19 ni lah ok sebelum ni kita sekarang episod ketiga sebelum ni episod kedua kita ada ceritakan pasal awareness so untuk episod ketiga ni Yasi akan ceritakan pasal consideration. Okay, consideration senang cerita. Basically awareness apabila orang tu dah tahu orang punya produk, so dah apa dah tak ada masalah. Uh, maksudnya awareness adalah orang kenal produk hang. So orang dah kenal tak ada masalah. So consideration ni adalah untuk klien hang tu. Kita kena build up relationship dengan klien supaya klien tu nak pilih kita ataupun uh, arrival kita. Ah, uh, arrival. Rival buat rival rival ha silap <laughs> sama ada klien nak pilih kita ataupun competitor kita itu ayat sebetulnya pesaing kita so part consideration ni paling penting dan waktu ni yang ramai FBS marketer guna consideration dan Yasin sendiri pun guna dan Yasin akan terangkan satu-satu dia punya function kelebihan setiap setiap kategori ni dia ada kelebihan masing-masing so Yasin akan terangkan satu-satu ok jom kita masuk ke Ads Manager Okey, dalam consideration dia ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kategori iaitu traffic, engagement, apps install, video views, lead generation dan message. Okey, kita go through satu-satu iaitu traffic. So, video ni mungkin panjang sikit sebab dia ada 6 benda dan yang sini kena terangkan habis semua nana benda tu supaya faham dan kita nanti boleh masuk ke conversion pula lah. Okey. So, stay sampai habis tau. Dan support Yasin lah kita tekan traffic kita tekan continue Okey, dalam trafik, trafik ni adalah satu tempat ah, satu iklan yang buatkan orang tu keluar daripada Facebook basically apabila orang buat trafik, dia selalunya akan jadi mahal sebab dia akan keluar daripada Facebook so contoh website dia akan keluar ke website kita dia akan keluar ke apps kita dia akan keluar kepada Facebook Messenger Mes biasalah Messenger Messenger Facebook Facebook depa benda tak sama walaupun satu company tapi depa bukan benda yang sama dan WhatsApp samalah WhatsApp pun under Facebook tapi dia still keluar daripada Facebook so benda ni akan cost tetapi dia akan bawa client dia akan funnel client kita bahkan pelanggan kita ke website ke apps kita ke Messenger kita dan WhatsApp. So, siapa yang guna function, siapa yang guna function ni amat sesuai. Uh, maksudnya, siapa yang selalu guna WhatsApp, selalu guna Messenger ataupun dia ada apps dia sendiri, business owner yang ada apps dia sendiri dan dia ada website, boleh guna cara ni supaya dia drive traffic ke sana. Awak. Okay, duduk. Slow ke? Eh, dia duduk tepi ni. Duduk tepi ni. Sat dah. Okay. So macam yang lain saya tak mau terangkan sebab lain semua sama cuma saya nak terangkan apa function traffic tu apa kegunaan traffic so lepas ni uh, subscriber dan like yang saya akan tahu lah kat mana ads sampai patut buat ok so kita back tapi pergi kepada ads manager balik dan engagement macam biasa engagement ni ada tiga benda dan Yasin pun dah banyak video-video Yasin memang banyak gunakan benda ni dan harap semua tahu kot noh maksudnya post engagement adalah dia akan cari uh, Facebook akan cari orang yang suka komen like share kat sini page like ni dia akan cari orang yang suka like page ads kita akan keluar dia basically apa yang Yasin faham daripada Facebook ni notice uh, ni ya uh, important note untuk semua orang rupanya tiga benda ni adalah behavior kita dalam Facebook behavior user dalam Facebook sebagai contoh awareness ni sesuai kepada orang yang suka dia suka tengok benda baru dia suka tengok benda baru dan suka like share atau komen benda tu dan consideration ni macam saya kata kalau yang engagement ni dia akan suka komen like share so basically hater yang jenis-jenis kaki komen ha, banyak akan uh, ads mereka akan dapat banyak sebab banyak orang guna post engagement faham tak? Facebook dia akan cari orang suka komen dan kena dengan interest kita, interest yang kita target tu dia akan pergi ke orang macam tu dulu sebelum dia pergi ke audiens-audiens yang lain ha, so macam like page siapa yang suka like page ads tu akan keluar kepada orang tu dan siapa suka event response yang suka respond pada event ads tu akan keluar kepada orang-orang tu so important notes kategori-kategori ni ia adalah mem- mem- melambangkan behavior user ataupun klien kita dalam Facebook macam conversion ni orang yang suka membeli dalam Facebook ha, ataupun membeli barang-barang online dalam Facebook sorry membeli barang-barang online So dia Facebook daripada ada data basically kan pixel benda-benda tu. So daripada dah tahu lah yang mana suka tengok video, yang mana suka komen, yang mana suka ni. Sagi sing go through satu, okay. So macam biasa post engagement orang suka post like komen, page like eh, tarik orang masuk dalam pool dan event respond untuk bagi tahu yang kita akan ada event tak lama lagi. Ya sesuai kalau kita betul-betul ada event dan untuk buat iklan bagi Yasin tak berbaloi tapi untuk buat kita buat event okey. Tapi untuk untuk kata ada ni Tak balik lah Untuk buat iklan tak balik. So kita pergi apps install Ok apps install ni macam biasalah Kalau siapa-siapa ada apps Masukkan je lah Google Play ke iTunes apa semua tu Kita linkkan lah Yasin dulu ada Tapi boleh detect, detect dah Haa ni Basketball Rush dulu Yasin pernah buat game Untuk mobile Dan untuk link lah Facebook Dan Yasin pernah buat ni Basketball Rush lah Tak tahu ada tak lagi game ni So <laughs> so macam ni lah bila hang ada apps basically siapa yang nak promote maksudnya selalunya big company lah kot yang dah ada apps dia sendiri dia ada website dan dia ada e-commerce dia sendiri sesuai untuk guna apps install ni sebab dia lagi targeted hmm? Hai Nak ingat tadi Sa? Eh? siapa yang ada apps sendiri sesuai guna ni lah apps install ni dia akan target kepada user yang pernah install basically user ni dia dah dah install apps apps hang sendiri so memang dia confirm audience hang lah kot cuma hang nak pinggan marketing promotion nak buat coupon apa semua tu ok video view macam biasa lah nama pun video view basically video lah dia akan facebook akan cari orang yang suka tengok video kalau apa tengok dalam facebook saya simak ke apa isi buka Facebook kalau hangpa tengok dekat phone pun ada Facebook Watch basically siapa yang suka layan kat video Facebook Watch akan keluar iklan ni dulu maksudnya video view akan target ke situ dulu baru dia akan finish feed apa semua tu faham tak ha so algorithm algorithm dia dah memang dia dah dia dah buat ke arah tu and then leads generation basically untuk orang isi form Baru-baru ni kan Yasin buat website uh, untuk Tadika dan Gafa borang online. Basically ni cara Facebook punya borang online. So bila kita buat lead generation, orang tu akan isi form dan di isi form kita dapat data dan kita bagilah something basically kalau hang isi data ha, kalau hang isi borang ni ha, akan dapat 50% discount so something like that so dia punya lead generation lah dia akan dia akan narrow lagi dia akan lead hang akan dapat data nama dan telefon semua bla bla bla So sesuai juga Dan last But not least Message Message ni Yasin tak pernah guna Tapi based on Yasin baca Dan Yasin tengok YouTube Dan kat luar-luar sana Basically dia target orang Untuk klik to messenger lah Kalau apa tengok Dia ada klik to messenger Ataupun dia nak target WhatsApp business Dia ada business kita sendiri kan Yasin make someone ha. Dia macam sama dengan traffic Tapi dia lebih kepada Dia akan pop up Dia akan target untuk message tu. So berbaloi tapi kalau tanya Yasin personally annoying lah. Ha, kalau messenger tu bila kita dapat iklan pun keluar kat orang siapa ni tapi dia ok lah dia akan dapat pada orang yang betul. Maksudnya kalau orang tu betul nak dia akan check kita. So macam Yasin kata tadi consideration ni adalah kita kena build relationship dengan klien kita. So bagaimana nak build relationship kita kena layak lah kena bagi dia steam lah <laughs> Maaf cakap Memang macam tu lah cara dia Kadang-kadang ada klien yang suka melayan-melayan So kalau siapa yang ada team close Tolong layan klien tu sonok-sonok Kadang dia pun suka orang melayan dia apa So maaf Yasin sendiri Ya yeah. Yasin sendiri pun kadang-kadang tak terlayan Sebab Yasin seorang nak layan whatsapp pun lambat Reply lambat, mesej lambat So sebab tu Yasin tak suka sangat Ah reply reply bukan tak suka Yasin jadi slow lah sebab banyak benda link so itulah function-function dia lah <laughs> sebab tu Yasin tak guna um, message ni sebab benda-benda ni lah anak ah, kena reply lah apa semua ni dan dalam banyak-banyak ni mana yang paling better ah ha, mesti hampa nak tahu dalam banyak-banyak kategori ni yang mana paling better dan paling berbaloi nak buat hampa rasa apa-apa So kalau nak tahu apa, kalau hampa nak tahu yang mana paling better, so kita tunggu di video yang akan datang pada episod 4 so jangan lupa like komen dan subscribe YouTube channel Yasi Amron dah okey kita jumpa di video akan datang bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kirik bye. Bye. ah yeah. Dah. Dah ke? Dah. Dah. Dah dah. Hmm. -mm.